Bora, bora! Bora, bora, mereka kesini kamu gurusi. Oh, no. Não musa kuta hamwe na kuba pasi zero. mutambure mutambure abantu bari mu kuba kuke batambure Bokota kwenye TV. Hello man. sending to the population after seven years at the helm of leadership of KCCA, Musisi seems to protest the practice of a dog that viciously protects its master from enemies, at times surviving with injuries, only to be buried at Lusa's a dumping site as if it was a stray dog. Government must stop the practice of humiliating officials who have delivered committed and dedicated service to Uganda. Ugandans have realized that the victims are usually honest people who deserve recognition and praise. This is the reason why much as Ibrahim Chitata has been humiliated, not many Ugandans have condemned him uh, as expected. One would, as it is a new regime or the one Haji Chitata devotedly served. The state of affairs in the country today puts the NRM government in an awkward situation. if the image of government is what they wish to protect, then the strategy that is being employed is wrong. If it was a new government in power, Ugandans would wholesomely support this strategy. In fact, the supporters of NRM will develop a second thought if they see how Chitata is being treated. when those who have committed most serious offenses are out and free that is why nowadays a popular phrase of using people like condoms is gaining meaning i can authoritatively state that a leader or a person who humiliates those that have sacrificed themselves for him will depend on mercenaries in future this is where nrm and m7 are heading It explains why today members of parliament and party officials must be paid before executing any assignment. akatabo ah. ah, kabiri kumi na munana 24th october mhm. ah. embagamba mm. kubanga mm. katusooke tukube kano tulabe then ekiddako uh, katonotono mm. We, can, we can bring out uh, this kind of arrangement. Everyone in your company to wear a mask. You remember the tenants uh, uh that we used to, uh, the tenants that we used to apply during the earlier days of uh, of our and therefore, you know, should I call it business? Oh, of course, you can call it business. Not particularly business, because if I if I call it a business, just we might miss out the the actual concept. And so I'm going to call it our the, the previous tenets of the fellowship. We had a route we used to follow and the composition of the fellowship mirundi mumwagazaki n'ebyuma bye oba temuli babbi <laughs> naye ddi omusajja gwagambye eh. nti eh. yamuwa ebyuma naye ebyuma bitufudde obukoko <laughs> <laughs> uh, nabo bakyenjinga batidde eh, omusajja abalimubi mm. mukyuse mm. byemubye bibamala omuganda akuga tunga koze waavubye mm. enyanja bwetabuka tunga koze waavubye okutunga kwekitegeeza mm. nti kakati ngaenkeje baziteeka mukati eh. eh, eh fuluma enyanja instead of dying with what you have already fishedtunga koze waavu ye muganda wiruteriyu tunga koze waavu ye enyanja giveemu kanzigyewo buno eh. tukiwunzike yeah. kukwate ku birala kakati eh, tutunule ku birala nze abo mm. if they contact me mm-hmm. nsobola nobba wandikira how to transform from mafialism mm-hmm. to modernity modern eh. business mm. musajja omukulu kyabagambye mm. nti bajja ne bakukuba mu kifo ne bakujja mu ewange batwala 5 billion nebagamba kabusenga nankuba mu mawulire okunyonoona thats very bad sirisonyiwa kabusenga nakulubya mu nsi mu ntuyapusi no nabwe betonda how mbawulamu mu gurupu bano baali banoonya sente naye buno ntweyakusa ajja kubona abona ajja kubba ettooke bamuttire mu katale amuteringeyontweyapusa ajja kubba ettooke bamuttire mu katale ntweyepusanajja nontekako tepu alino gaa nti ndi kusonyiwa gwe nonkuba emyezi mukaaga nti ndi mulalo kubekkulu byeneka busenga nti ndi basonyiwa certainly things are not forgivable Mm. those people bali ba business nga banoonya sente zaabwe mbafaakoki mm. era nti yavu balikitegedde misteke yaabwe nti babadde bagenda kusuula gavumenti what i told them ate they are not killers ate balinzisewa era mbafollowinga nali bategedde even meeting ngimanya mm. nembawulira ebyo byonna byokuba music byabwerere they cannot defeat my gund mm. kati bagambye nti kabaleete zooming nga buli omu aliwo ebyuma mm. babireese hey. messaging hey. nti buli omu yeweereze gundi why, mm. why don't you change mm. change reform Mm. the old man has told you mm. ti mumuli baana batenzi bayamwe yetuletedenze ninakempuliddemu akankutteko hey. Eh. kebagambye nti nno sente zo weeziri bagenda zikuwako eh, kankute ate ah, kiki ah, baziina ah, bazwezi eh? nga newe ziri manyiwo so kwenda ettaamale kyogamba tusemberedde eh, okusemberera omugaati gwaffe ate ate kiki compensation ne president yagikkiriza los of living a man who wod travel twice a week uh-huh. ne passipoti yabwe nagizaayo kuba nawona obutwa siri times ngani agala okuta nebaleta omukazi yeyuziza blouse ye nti akubendulu nti ndi mugundi nti omukute nakalema yamanya abanyanya nenalweiso nemutekewa presi simanyi nafumye fasidi simanyi nakoze eki mm. ejogo e, e, ndibafumuddemu nanyini buyinza nga ayagala 5 billion temuzanyisanga bantu mutulaba twambadde amasuuti tetuli bantu bikitamale bwe mubanga temuli bantu nakuga nti gwe netegereza olunaku lulamba maye e, simple human being mbu yokulonda nendi bafumula mu mpatanya za nika tuyinza kunereegako amwe faita kakati bwe baleeta 10 billions egulupu ndala bano badduka dda ngosizinga fire bano abajozi badduka dda ate nsinzinga fire ki this is for compensation Not... compensation means mhm. oyina damage gyewankola financial losses mhm. is not about the future eh, kati zine eno eh, bwezijja era bakuga nti president yabalagira nti mwamugobeseza ku bwereere Eh, muwesentezi yalunzinamuliyirirebuno eh, bwadduka dda buno bwadduka dda omusajja agai nti feloship bagita feloship change the rules of the feloshipkati yenamugwanya tamanyi mm Eh. namugwanya alwana ne taxi yali sente za basi bajja kukubawo mm. kubanga namugwanya tabala these people bali bamukisa nyo nesente za basi eh. ate basi basi bazikola dda zirina okujja uh-huh. nga bagenze mu state council babakozesa endagaano kitaka baali bamugjawo mm. nti basi ezo zijja kutwalanga biliyoni nkaaga buli mwezi zozetolola bwetoolozi mbu ekikumi nga zisombaani wano kakati olwokuba namugwanya obwongo bwe bunafu mm. katonda takuwa woziraka ne bamuleeta mm-hmm. with the mission betikame ne bamugjako mm-hmm. kati talina reasoning bino tabimanyi mm. betikame bino tabimanyi agunu tabimanyi tamanyi bwekyebateesa mm. kakati kuba zibalina factions kakati ono ye yali ayagala okweyambisa pulezidenti ani namugwanya takisi zireme okukomawo zireme okukomawo kiri kyebaaokokulpaka bwekyagisiba namugwanya walalabye hmm. ayiwamu ettafaali ah, nayeokugenda emubende okugenda emubende e oyo omukazi aligendera ku mamba kati chigwera wa anti ye mujinga why kuna... these are useless these Kama are useless katonoko. perils kankubulize ee eh. nze ndi scientific mhm mm waje wange nolaba mutuka ya mirundi wee najira ba yes. Eh, eyo mzimu kwa jaja ya eh, ogwa chitawo eh. benzi wali neye kati uloku beba dete tambula ya genze for the babysing ee eh. bajide mubutu tete tambula bakivugamu buvuzi but do you believe nti emotoka mu uganda zetulina zezakomyewo okuluguudo private cars nankizay ati abantu gyebabadde balina most of these vehicles will never come back mm -hmm. most of the taxis will never come back mm. why mm. nti emotoka buli weeri enkumi satu mm-hmm. mm -hmm. ayina sente mm. ezinagireeta ngaagikoze mm. oyo ya yagala kutuka mulwadde kubanga yalya sente batulezira abemubende abemubende babagezi naye ovaojo yava mu nsokolo ki bamugula kwemanye omwenge bano bamafiya bebakukozesa ofuukanga mwenge ogunywa noggwayo kati tamale kati namugwanya alowooza nti ajja mm. kulemesa gundi omanye bakuwamu sheyazi mm. namugwanya alowooza nti ajja kkakawalira mu kampala wa babano bakaba mbafuluusa abakusinza n'amaanyi abakukozesa gwe wamuseveni ogerayo emirundi emeka this people are talking with authority president yabagamba njabbako bagonyumya naye nomukubanya anyumya naye kagujwa anyumya naye because these people are not calculative mm. if mirundi was in kampala yalikozesa ah, uh ah. -huh. situga muntu ali mukoma okikola otya era ekinyiziza abantu bomu amerika ye musajja enu engeri gyeyasseemu omwana gyebasseemu floyd namuteeka kevivi hey. mm. yes Eh, eh, eh, painful death kyekikukumudde mm. n'abazungu mm. nti kakati gwe why do strangle mm. a dying person leave the communes not to come back oyingizewo mm-hmm. basizo naye namukwanya alinga yali antumidde omuntu katono mumwaso omutu yali antumidde omuntu nenyamukubire ewange ngaomuntu azze kkolaki bututeeka ono habihafu kakati bano aba minerals babadde balina entalo zaabwe basonze obukadde kumi babundeetere munaabwe yabubbye mbwe yasaganyize mu kikomera ayikyawa ajakibwoli <laughs> eh, omusajja mutya naye manyi <laughs> eh. balwanyisa balina olutalo nego ndina saala apendi nabo eh, kati batudde muoyo gwe baziwadde yababbye oyoko eh. mwazaddo zireete wange yababbyeati nze mbawulira mu meeting nga boogera nti ababuulya bagamba mbwe ennyumba ya mirundi erirwa mbwetunudde mu lujja eh, waliwo ennyumba etatunula mu lujja ah. oyo mufere nemeeting eyo nadde njiwulira yonna eh. yonna nabadde njiwulira ne bagaba basonda obukadde ekkumi bwe babuwaddeyabufeze ate mumumanyi eyabufeze nawe nomumanyi yabubafezeko soko inde mumanyi mirundi oyo omumanyi <laughs> abadde mawulire okumala ebbanga ddeneyabubafezeko yabafeze nabagamba enyumba yamirundi etunudde mu lujja eh. eh, waliwo enyumba etatunula mu lujja yawa <laughs> manyi mirundi alina amaka mangi ego wakati wezitutewa wazikanyuzewa obanga nabano benyini bamanyi bano benyini bano baganda bange bano baleta compensation eh. bagamba nti emisambwa gya mirundi giri mumaka gegindi eh. kasi tekibanga sijozitutte kyoga basooka kunonyerezako nebabayaego eh. kanti batebayina nabo bayina biribiri towuli omukyala musetausi gwe batenda naye ayina biribi enyini biribiri ayina zikatuusa aneta ah, amale fetuline ebyuma wano nono gwonyigirize nyo yagamba ye mu kiwezi fetuline ebyuma mu tekinologi netuba eh. n'ebyuma mu magezi gali gali genyini agensi agatenge gu agensi gali eri ah. <laughs> zokolide tama byonna ebintu abyekuŋŋanyiza ewaka eh. du du du ebyuma byonna ebyuma ebya sayansi webiri ebyuma biribiri webiri eh, eh. baladdu nga situse nawangebisiŋgana <laughs> kubanga <laughs> bino biyingira negye bali eh. kakati thats one nti namugwanya alemeddwa process mm. don't strangle the communes mm. buses zijja kuyingirawo waayo mm. with the organized system mm. ye museveni tayagala omufiireko mm -hmm. omugambe nti museveni yaganye emmotoka okudda ye museveni sikyakola museveni mm. tanakuga nti zonna zidde nga bwe zagenda mm. message ya traffic police mm. abeini sawundi gundi zonna emmotoka bwe zalibadde ziddiemusi yeah. kakati gwe organization eri mu kampala ye museveni abasolvingidde problem gye batamanya mm. nti bwagamba nti abantu musanvu mm. kitegeeza abantu bajja kufulootinga mm. abantu webafulootinga basi zijja kujja automatikaly naye nno muguvanyuma baba abazaala lunaku ki oba baba wa mataaki mugamba abaana baffe mm. this will come naturally mm. nabaga nti a coffin cannot qualo with a grave mm. mm. because a coffin would be adjusted and feel in the grave mm. grave wetalira nga tewali afudde go bazeyise kuziika obanga wewalala era grave munayo yemulya kakati why do i call all these taxis bajja kumuddusa emisinde nawanaddukewo eh, kuba taxis abo ye minisita yavaayo ku lwokuna n'agamba bewandiise niye jjo bafulooti nze bazze ku kesisi nga lwaki bewandiisa nti babawe nekalazi nerudi simanya biki naye nomugwanya bali bekukumye bwe bati bekukumye tebalabwa era bano bakugaye nti bagita fellowship fellowship ya mafia fellowship our mm. fellowship mm. bamemba badduse babasiru bamemba badduse towulidde nti bamemba badduse bannaffe eh, tebakyajja eh, ebyuma bibakwate eh. ebyuma bibakwate bobasiru <laughs> ebyuma bibakwate ebyuma bibakwate so therefo gundi ebintu bya uganda byangu nnyo mhm. nti kafyu abantu balina tebamumanyidde mm. emirembe gya museveni gyajjawo kafyu asatu muetaano mm. abantu tembaguziza saawa ya mm. lukumi ah, trafiki jamu eri mukibuga how do you expect bakome saawa meka kati temugamba kafyu mumugambe bugambe nti how long dazititeeka omuntu okutuuka entebe mumugeye nti kampala mumuggale saawa musanvu mm. this will solve the curfew issue mm. but if you don't consider nabaga nti a pregnancy mm. you must calculate the pregnancy from courtship okuva oh, wano nga mweko wanamweyogereza oyinza okusanga omwana azaalimu emyaka etaano nga buli muntu adifaalinga mm. mwamala mm. bbanga ki to convince your wife mm. to get a baby mm. kakati bwe mbanga ndi am serious man mm. tugaa nti kampala mu muggale saawa musanvu Mhm. ekitegeeza baisaawo emu mwena nga mukoze eki nayekukubaate buli dipis omubbi era ewaabwe gyebiri mm. emasaka roten bo babadda mhm. gwe ova luddawa ovaawa tolina magezi mutu tomulina magezi because first of all 90 percent emaze okuyingira mu nyumba mwabatanyonyolwa mm. mulimu kyayo emashini we rather repress you with robots mm. yes gwata nyonyolo oluki bwe bakubaba balaga ku ledio bakubabaa talabikangako naku tv kati kafunye omukisa okulabikako ngaakuba abantu mm. nalabye abasiru nga bali gendi buyikwe mm. aladisi abasajja bamugambe